hech bir ummatini payg'ambar alayhissalotu vassalom umidsiz qoldirmaganlar ho'p har birimiz mohir bo'la olmasligimiz mumkin bu mahorat albatta juda ham bir kuchni juda ham qattiq bir g'ayratni bizdan talab qiladi har birimizda unday imkon bo'lmasligi mumkin o'shaning uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom har birimizni qur'onga da'vat qilar ekanlar hadisni davomida nima dedilar vallazi yaqraul qur'ana va yatatatau fihi qarangda arablarni tilini mo'jizasini balkim bu payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'zlarini muborak og'izlaridan mana shunday lafzda chiqqan va yatatatau bir aytib ko'ringda shuni va yatatatau ayting shuni va yatatatau siz endi mohirsizda qur'onda yangi yil aytyapsiz arablarni o'zi shu so'zni aytishga haligi qiynaladi nega bu so'zni o'zini aytishlik bir insondan mahorat talab qiladi chunki qur'onni o'qib qur'onda o'sha qiynaluvchilar uchun qarang qiynaluvchi degan so'zi mashaqqat chekuvchi yana bir rivoyatlarda keladi qarang bu undan ham qiyin aytib ko'ringda a sizlar mohirsizlar chunki ahli qur'on siz tez aytyapsiz arablarni men o'zim aynan o'zlariga aytgizganman shu so'zni arablar ham hatto duduqlanib qoladi shu so'zdan hammasi ham aytavermaydi nega bu qarang payg'ambar alayhissalotu vassalam aynan mana shu so'zlari qur'onni o'qib qur'onni o'qishlik jarayonida qiynaluvchi mashaqqat chekuvchi deganligi o'sha mashaqqat ma'nosi bo'lganligi uchun so'zlari ham kalimada ko'ryapsiz harflari ko'p harflardan tashkil topgan demak qur'onni o'rganishlikda qur'onni o'qishlikda qur'on unga mashaqqat bo'lganlarga o'rganishligida qur'onni o'rganishda mashaqqat chekadiganlarga qiynaladiganlarga lahu ajron dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalam u zotlar uchun ikkita ajr bor dedilar hadis shu o'rinda tugadi albatta hadisni shorihlari bor u hadisni rivoyat qilganlar bor ulamolarimizdan shorihlar aytadilarki qaysi ajr u ikkita ajr dedilar aynan shunday ajrki ajrul qiroati va ajrul mashaqqati dedilar o'sha o'qiganingizni o'ziga duduqlanib tilingiz tatalab o'sha bir harfini tilingiz o'zida aytolmasdan keyingi uchinchi to'rtinchi takroringizda aytib va aytgandan keyin pastki jumlada yana qiynalib tepa oyatni pastga ulashlikda yana qiynalishligingiz har bir o'sha o'qishligingizni o'ziga deylik misol uchun as as as su su as su fa ha a a deya tatalanib qolsangiz duduqlanib qolsangiz bilingki mana shuni o'ziga o'qiganingizni mana shunaqa sekin o'qiganingizni o'ziga ajr bor ekan endi qiynaldingizku as as as as su su as su su as su fa fa fa as su fa ha deyolganingizcha deylik uch to'rt marta o'qidingizku allohga qasam sizga ajr bor balkim o'qiganingizga ajr bor qiynalganingizga ham ajr bor ekan qur'on shunchalik bir ne'mat ekanda qiynalishligini o'ziga alloh taolo ajr berar ekan nega bu kalamulloh azizlar